¿Estás cansado de que tu conexión a internet sea lenta? ¿Que tu proveedor te da una velocidad pero tú no recibes eso? Aquí te voy a explicar cómo solucionar eso a continuación. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos una vez más a este subprograma Learning Tech y hoy les voy a hablar de una mm, tecnología eh, muy interesante. Este dispositivo que es el Google wifi es muy interesante. Eh, yo no lo había probado hasta que eh, me compré uno para la casa y tengo que decirte que realmente vale la pena. Es muy portátil, muy pequeñito. O sea, fíjate como la palma de mi mano, algo así. Y me cubre más de 1500 pies cuadrados en toda la casa. Mi casa es una casa de dos niveles y arriba y abajo con una sola unidad. Porque es un sistema mesh. Normalmente cuando tú lo compras vienen tres unidades que lo que hacen es que se conectan simultáneamente y ahí que viene la palabrita mesh que no es más que la señal de uno de los dispositivos se enlaza al otro y así sucesivamente entre los tres cubren un área enorme. Pero para eh, una casa como la nuestra, eh, con una sola unidad me es suficiente. Y como te decía, tanto arriba como abajo de la casa me funciona a la perfección. Así que eh, te voy a presentar este dispositivo. A continuación vamos a ver Como puedes ver es una unidad preciosa, decorativa en el hogar, muy vistosa. Fíjate esos tres puertos, el de One que es el puerto que tú conectas a, a tu proveedor de internet, el power en el medio y el LAM, que es el que tú conectas ya para tu red si quieres conectar un switch. Ahí puedes verlo fácilmente. Fíjate que de tu modem ya va directamente al puerto WAM de esta unidad. Una unidad preciosa, decorativa, como te decía. Sus especificaciones son muy interesantes porque es, es multibanda, maneja la banda de 2.4 GHz y la de 5. Es un router AC 1200 que simultáneamente hace lo que es el hopping frequency, que inmediatamente él detecta una interferencia, él te cambia la frecuencia, pero tú no notas eso. Tú lo que notas simplemente es tu capacidad. Fíjate de cómo se distribuyen tres unidades, esos tres círculos te permite ver con claridad de que lo que es el mesh network que es uno se conecta al otro y simultáneamente al otro. Solamente uno se conecta a tu proveedor de internet. Los otros dos se conectan vía wirelessly al, primero. Eh, y esto era lo que te decía de la, ah, de la app que tú bajas a tu celular, donde tú puedes ver, chequear la calidad de tu red, puedes pausar algunos eh, equipos, puedes eh, no solamente probarla, probar la velocidad, pero también darte cuenta de qué unidades están conectadas o no. Mira qué cosa más linda vistosa, vistosa. Y esto es una representación de lo que es la unidad en sí. Muy pues bien, mis amigos, ¿qué les ha parecido este artículo de la Google, este eh, router Wi-Fi, que se ve realmente muy interesante? Como te decía en la descripción, yo solamente uso uno de estos en la casa. Eh, el, el, sistema mesh que lo que hace es que uno se conecta al otro y así sucesivamente para cubrirte un área mucho más grande. En mi caso particular, uno solo me es suficiente. Yo estoy grabando este video desde el segundo piso de la casa y la cobertura aquí arriba es perfecta. Por eso yo solamente me he mantenido con uno y me ha resultado muy bien. Creo que me salió por unos 99 eh, dólares. Pero anyway, eh, si te gustó lo que viste en este canal, te sugiero que te suscribas en la descripción de abajo eh, para que recibas actualizaciones de cada nuevo video que nosotros pongamos en este canal. Así que muchas gracias por su atención. Se despide Jesús y nos vemos en la próxima de Learning Tech. Un abrazo.